Aue, ko Poutemone. Teia te tūtaki atu korero openga, taki atu korero tuanga, taki atu korero karoanga, me rara nga putoru koe. Ko Poutemone. Ko te, te ou, ko te akairo no teia tu anga taki atu korero ko te, te tu, te, te pupu verepa. Me e verepa tu anga, ka kite tatou e, ae, e taki atu korero tu anga teia. Eh? Ko te, te, Developer Tūanga, ko tō rātou aiteanga e tū anga i te nuianga o te taime, kāre e, kāre e angaanga, e tū anga. Eh, tētahi, tētahi e kairo kia kite tātou e, a, e, e tā ki a Developer, e, ai tā, tētahi e kairo kia kite meitaki e tātou, e verepa atu anga te ia, kare e iku tona, kare e iku te kai tona. So, kare, kare tatou i ara ara, kua pou nga te moni, e, kua pou Mia, kua pou, mia, ē, kāre e iku te kai, kāre e iku te kai, inā rā i tētahi taime, ka tū mai te, te iku puapinga, ka piri ki runga i te, i te verepa tūanga, so i tētahi taime, kua pou ia te moni, inā rā, ko te aiteanga e me tū kē, tū kē, ko te aiteanga, ā, kua nui, kua nui te, te tūanga, ē, e kua aka, aka mātūtū i te, Kei ia te upoko, te kakou toki, ko ia te upoko, e, ko ia te pākou kei roto pū i teia tū anga, ko ia te me ati. Ē, ko te tuanga kua ati. Kare makoana kua pakaru. Ē, ē. Ē, kare pumua, nō reira, koia te upoko. Ē, ko te, ko te aiteanga, ko te, te pākau kei roto rae i te tuanga. Ē, ē. Nō te mea kua ngaua e te kurī. I te taha ia te kōkoro te motuka nā runga. Ā, pēnei ia. Ā. Ā, ā. I maki ana, i maki ana. Ā, i maki ana au. Kāre tonu te e, e maki ana au. Tuketuke te aiteanga. So, me ara ra koe, i maki ana au. Ā, i maki ana koe i tētahi tuatohu i tupa, nē? Ā, inanahi i maki, i maki ana au, inā rā, i tēnei kua ora, nē? Ē. So, me, me raro koe, e maki ana au, heoi, me kāre e makimaki ana au, ā, e mānga maki koe i te ou tuatohu ka tōtō, nē? E tangata maki koe, ē? Ko te aiteanga o te upoko, ko ia te pākau i roto i te tūanga o te maki. Kua pā mai te maki ki runga i a ia, nē. Me ka tārere i a Māori mai te ia, woo. E āta mā atu tērā i roto i te reo Māori, e. Ki konei. So, i roto i te reo papa a, e, e verepa angaanga i tētahi pākau. Inā rā, i roto i tō tātou reo Māori, aere, are, e, e, e verepa tūanga, nō reira, āe, ka, i tētahi taime ka tupu tētahi tārawa kē nō, nō, ā, nō, ā, kua ati au i te kakau toki. E? Inā rā, ko te aiteanga te kai o, o te reira, ā, But, ae, tetahi tarapu kē nui. Ngaro aere atu. Pēnei, a te ngaro aere atu nei te mamae. The pain is, is, is gone. Ae, ae, so ko ngaro, he verba tuanga, ae, ngaro, ae. Ko teia te puvereba, e teia, nē, e, ko teia tētahi kupu akataka, Tadou mai. Pēnei ka kino tōna poko atu, tōna ngā mata, tōna ngā waewae, tōna ngā kitini me kāre te, ah, kitini me kāre te tae atu mero o te kōpapa. Oh, he's got lots of pain. Maki te kāea ia. Aue, te maki. me kare tētahi atu, me me kē te reira, but ko teia, e ou tākiato e tū ki te pae o tētahi. I roto i te reo papaa, e noun phrase in apposition. So, ka tū tētahi, ka tū tētahi atu, ka tū tētahi atu, Inā ra, ae teitei te, te tuanga o te, o te grama, inā ra e nui te takiato. So, te, teia tetahi me poapina. Tetahi teime, karoki a tatou i te, i te ra ra mei teia. Ka kino tona pukatu, tona nga mata, tona nga wawe, tona nga kitini, blah blah blah blah blah, eh? So, e, ko, e tahi, rua, toru, ā, e āta ki atu kōrero, inā rā e tahi i te taimiera i a te Te Verepa, tahi a te, te, te waitoanga o Onui Roti konei. Nō te mea e tahi rā i te upoko ki tō tētahi tā ki atu kōrero, nō reira, tō tātou manako te, te aronga kimi ki te reo, kāre i a rāre i a te, te tā ūū. Inā rā, tei konei i raro i te aiteanga o Onu. Ok, nā, tae mai ki tētahi me Poawhenga, tētahi teine, i roto i teia tāke, tū tāke atu kōrero, te tāke atu kōrero no te Berepa tūanga, ka tū mai tētahi tāke atu nōmina nō te tangata anganga, me kāre nō te tumu i pērā ai. Kua pau te akiri i te poaka. Eh? So, nā te poaka te akiri i aka pou. Eh? So, ko te poaka te, te tangata anganga i roto i konei. Eh? Te manu anganga. Eh? Kua meitaki mai au i tētahi mānga. I have forgotten what they have, what she had, they have said. Na, no te me kua taka te akairo, ka raukia tatou i te tau i te papanga. Eh? E ngaropoina ana i a aku, tana tuatoa, i a aku, te tangata angaanga, eh? tana tuatoa, te pakao, eh, angaanga ia me kare te, te pakao i roto i te tu. Eh? Eh? Ko te tumu ko te te ua paka eh eh ko te te upoko te ou tamariki eh eh eh ko te ta uu teia i ngaropoina ana ko te tumu me ka Ko te kupu tika e ko ngaropoina. Kua ngaropoina ana koia te ta uu. eh. Ki where koa te ki aku i tou manawa te ngaro te te kupu. Eh, penei e, koia te te te te papa anga, eh, inara i tenei e anga anga ana teia kupu ngaro poina mei te vereva tu anga te kai. Pēnei e, koia tōna papaanga nō, nō mua, inā ra i teia nei kua tū e, e Verepatūanga. Eh. Eh. E tā ana ana ia te rā reo o ngā, ngā, ngā rapoina. Ngaro, oh, ngaro. Eh, so, i roto te reo Māori Aoteroa ae teitei te ngaro e te, e te ngaropoina, nē. Eh. Oh, wareware te, kia rā. Eh, wareware. Te tātau ngaro poina i ngaro poina he kari kari mou mai kari mou mai kua kua ngaro aere ngaro poina. Ngaro poina kua kua rere atu te manako ne he he. E kupu mānia te rā ngaro poina kua ngaro poina i aku no te māmā rō māmā. Kua ngaro poina i aku I've forgotten. Ngaro e te pō. Pēnei e, pēnei e. Inā rā. Ko te ine te ahu te, te, te, te iku. Te passive. Me, me taka, me tano tēnā ko te, te kupu ko ngaro e te poi i te nā. karetano. Koia te aiteanga, kāre koe e tū ana i roto i tāna tua. Ko teia pupu werepa e teia tū anga tā ki a tō korero e meenga tā nō te aronga a Pii. Nō te mea, kāre e pākau mai teia i roto i te reo papa, kāre. But, so, me, me marama me, meita ki te aupuapii i te papaanga o te tahi ato o te verba tuanga, e mama atu i te apii i te, i te tamariki me kare i te, te aronga apii. Yeah. Inara te nuianga, nuianga o te apii kare marama meita ki te, i te, te, te korero no te papaanga. Uh, ka rau ki a, i a ratou i te araara tano, inara kare, kare ratou e kite ia te korero, te papanga o teia atu take atu korero, ne. Ok. Ko teia tetahi tiati akamara, te au, te au tuanga o te au tuanga take atu korero verepa ua.